مستمعين برنامج سهر الليالي اهلا وسهلا فيكم كنتوا معنا من بدايه التحضيرات للحلقه الاولى يلي هي بعنوان ولاده الحب رح نحكي فيها عن الاعجاب عن الحب عن العشق عن كل درجات الحب مو بس حب المراه او حب الرجل رح نحكي فيها عن حب الوطن رح نحكي فيها عن حب الصديق المواضيع كثير كبيره وكثير واسعه مع بعض رح نتناقش فيها انتظرونا يوم الجمعه 1 ثلاثة الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا معي أنا فيكتور إبراهيم أغلو ومعنا كمان فيلم من المذيعين كتير حلوين وحتحبونا كتير معنا صحفي كتير مهم وكتير رايق عدي علوش ومعنا كمان مذيعة جزائرية منال براطية انتظرونا وخلوكم معنا